我想，我最大的挑战就是大家对女性的一定的刻板印象、知识的一种啊期待吧。比方说，我从学校毕业进到工作的场域，就要穿窄裙，然后呢要化妆、要穿高跟鞋，一定要穿成那个样子，才代表你是这一方面的专业。 那当然，我们成为一个女性的领导人的时候，其实大家对于女强人，或者是对于好像成功的企业女性，她也有一个特别的刻板的印象。你一定要又兼顾事业，又要可以兼顾家庭，好像你才是真正的成功。如果没有办法，她就可能会被定义成不是一个真的很幸福的人。社会上还是有一些无形中的期待跟压迫是给到女性，所以这是我很想要打破的。同时，又身为一个女同志、女性的领导人，我也是特别深刻有感的。 我会告诉我自己，我们每一个人都是一个独特的存在，也是因为我们每一个人的色彩都不同，所以这个社会才会变得更色彩缤纷，而且灿烂。今年我们全球国际妇女节的主题叫做 Choose to Challenge。那 Unilever Global 在今年我们针对三八妇女节，我们讲的叫 Unmute，不再沉默。其实我想鼓励大家的就是，我们其实看到还有这些任何的不公或者是不平，我们都要勇敢的 Choose to Challenge。 勇敢的去挑战现况，去打破那个框架啊，去争取我们该有的一些权益。十年后会跟我自己说干得好，就是你让更多的人、更多的企业能够看到，也会想要追随像联合利华一样然后成为多元共荣这种标杆的企业，让台湾也变得更好。Let's all choose to challenge。我敢于挑战，突破框架，你呢？